a ma mam non de dirog a hugon bros do kwarzan a ma zo tout un histoire donc euh, vez euh, conte del vlo e o histoire euh, chouerian parzan lo da lavar e o an dudaj ma gava molo var vog pa va dudai a goude ano contamine de tout tu de kervora euh a lodal ma e zo deuda e war euh, zeach. Um, N'in kebet euh, receve mot. Setu ben, o, enet an droug speret, pa vez fal an amzer, donc a teu amad a joual e hougon bros. Pugur an tarzou pa yon, euh, an tarzou bros pa yon el foun, an daer a c'est une histoire. Oh, on me vers en russe, avec euh, la varde de, la marro, c'est un amateur, un rien de choual.